без маски, без перчатки не выходить. Только магазин, аптеку необходимо столько выходить. Предупреждаем. Смотрите, не говорите, потом мы не знали. Строго будет наказывать и штраф будет.